तो कल की भगवान से कल आपकी आदि कथा बता दी उन्होंने श्री किशोर धन किशोर एवं वेद कल की द्वारा प्राण लिखे गए उन्होंने एक कृष्ण पत्र लिखा है कि श्री कल की प्राण में वेदों में और महाशास्त्रों में उनका प्राण बड़ी प्रचलित थी बड़ी अच्छी तरह से दर्शाया जैसे संस्कृत में अनुवाद में और इन्होंने हिंदी करके हिंदी अनुवाद में बताया जैसे कहते हैं कि सो ब्यास धर्म मान सरा अब विश्व सूर्य सुखी दत्त मंदम स्वप्न समीपम गुण की व्यास द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति में और में महाग्रंथों में भगवान के माधु श्री कल्पी अवतार की कथा मैं वेद द्वारा महाराज ने कही है इसलिए ये सही कलकत्ता है उपसनत में वाक्य अनुसार लोक अनुसार पाप मुंह से पुराण श्री कलकी के लक्षा है उन्होंने बताया है कि साधु का सज्जनों द्वारा संचरण करते हुए अपनी दृष्टि से शुभ बनाते हुए कलकी भगवान सदाचारणम सतयुगम मंगलम कलाए इस प्रकार सांस्कृतिक प्रकार जैसे अरुणा जैसे पहले उठकर अवतार की कथा उन्हें लिखा करते थे और उनके अपेक्षा कोई ये संचित नहीं किया उन्होंने कहीं नहीं लिखी है श्री कल की पुराण ने व्रत के साथ साथ लोगों को सत्कर्मों की प्रेरणा दी है उसी के अंतर्गत श्री कल्कि भगवान का संस्कृत तथा कल्कि पुराण में दुर्लभ में लिखा है इस प्रकार से मैं इस उत्कर्म को हृदय से स्वागत करता हूँ आशा है धार्मिक जगत में से आप भी लालायत पाने की लालायत रहेंगे इस उत्कर्पण के लिए आपकी शुभकामनाएं इसलिए श्री धर्म किशोर ब्यास देव द्वारा कल की पुराण में सब कुछ ही कृषि पत्र में दिया है और आगे की कथा आपको बताएंगे तो इन्होंने जीवन अपने गुरु के आचरण में रहकर चरणों में समर्पित कर दिया और इनका जीवन बड़े गुरु के आदर आज्ञा अनुसार बिताया और इन्हें अपना जीवन खुश और प्रसन्नता पूर्वक मन ना बहने कर कर अपने चरणों में जीवन समर्पित गुरु की कर दिया यही पता आपको कल बताएंगे गुरु कल की भगवान